සුප දවසක් කියලා පිළිගන්නවාදත් ඔයාලව ටෙක්සිට YouTube චැනල එකට ඉතිං අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් මේකින් ඉන්ට්‍රඩක්ෂණයක් කියද්දි වගේ චැනල් වීඩියෝ එකකට නැත්තම් ඔය එඩිට් කරන වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රුව එකක් දැම්මාම ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැඳින්වීම වගේ චැනල් එක හැඳින්වීම ගැන විස්තර වාඩ දාන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ චැනල් එකට මොකක්ද ඔයාදන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක චැනල් එක වෙන්න මොකක්ද ඒ වගේ දේවල් ඇට් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එක කියන්නේ ඇති මේ වගේ ඉන්ට්‍රඩක්ෂන් එක අපේ වීඩියෝ සල්ට ඇට් කරන්න අපිට පුළුවන් කියන්න කොයින් ඉන්ටනෙට්ෙන් ඩවලෝඩ් කරගන්න එකක් වන්න පුළුවන් එකින් ඩවලෝඩ් කරගන්න එකක් වන්න පුළුවන් ඉතින් ඒවාගේ ඉන්ට්‍රඩක්ෂණයක් වෙනුවට මං අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් අරං ආවයාලුවනි කොහොමද අපි විසින්ම ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න කියලා කියන්නේ මේකත් පොඩි ඇ් එකක් ඕනි වෙනවා අපිට ඒත් අරවගේ ඉන්ට්‍ර එකක් ඩව්ලෝඩ් කරගන්න ඕනි නෑ අපි විසින්ම ඉන්ට්‍රුව එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන තමයි මං අද ඔයාලට විස්තර අරගෙනාව ඉතින් වැඩි කතා ඔන්න අපි අම අපේ වීඩියෝ එකට මේ ඉන්ට්‍රු මේකින් This is not ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ ඇ් එක ගන්න ඕනි නම් මේ ෆික්සල් ෆ්ලෝ කියන ඔයා Google සොරි පලේස්ටෝ හරහා ගිල්ල සච් කළ බලන්න ඕනි ෆික්සල් ෆ්ලෝ කියලා ඇ් එකක් ඔට හම්බෙනම කියල ඉතින් ඒ වගේ ඇ් එකක් සර්ච් කර පොටිවාට එයි අනිවාහරෙන් ඉතින් ඒ ඇ් එකට ගිහිල්ල බලන්න මෙන්න මේ වගේ පේජ් එක පෙන්න නොදකොයි කියලවෑට ඉතින් ඒකනම් එහෙනම් ඔය ගත්තේ හරි මේක ඉතින් මේ එතනින් අපට පුළුවන් අපට කැමති ඉන්ට්‍රුව එකක් දාගන්නේ කියන්නේ මම මේක කරලාම පෙන්න්නනම් ඔයාලට මේ මෝ කියන බටන එක ක්ලික් කරලා අපට මේ කැමති මෙතන් මේ ලෝක තියෙන වන ටිකක් ගන්න අමාරුයි අපිට ඉතින් මේ විදියට මේ විදියට යනවා ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ ලැප් එක තියෙන එක තෝරගන්නවා එක යස් කියන එක කලික් කරාට පස්සේ මේ ඉමේජ් ඩවලෝඩ් දෙනවා ඉතින් මම මේක ඩවලෝඩ් වෙන දෙන්න මේ විඩියක දික්වෙන හින්දා ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ නම් මේ කළු පාට ස්ක්‍රීන් එක වෙනුවට ඔයාට පික්චර් එක පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපේ චේන්ජ් ටෙක්ස්ට් කියන්නේ අපි දාලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මෙතනින් පුළුවන් එලිමෙන්ට් කලර් එක වෙනස් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් සිලෙක්ටඩ් ෆ්‍රන්ට් අපිට ෆ්‍රන්ට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මේ පේජ් එකෙන් මේ ගොඩක් ෆ්‍රන්ට් එක වල දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් චේන්ජ් සයිස් and position කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපි මේක කොච්චර ලොකු කරන්න ඕනිද පොඩි කරන්න ඕනිද ඒ වගේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා මම මෙන්න මේ ගානට තිබ්බොත් ඊට පස්සේ මේක පැත්තට යවන්න ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් මේක මෙතනින් පුළුවන් ඒක උඩ පහළ යවන විදිය චේන්ජ් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන බැග්‍රවුන්් කියන එකත් විශේෂය මොකද මේකෙන් පුළුවන් අපට මේකට බැග්‍රවුන්් එක කැට් කරන්න මෙතනින් පුළුවන් අපට වීඩියෝ එකක්ද ඉමේජ්ජකක්ද දෙකෙන් ඕනිම එකක් තෝරගන්න පුළුවන් මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලා යන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මෙතන ඉමේජ් දෙනවා. ඉතින් දුන්නට පස්සේ මෙතන මේ ඉමේජ් ඔයාලට දෙන ඉමේජස් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් ටෙක්නොලොජි කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට ටෙක්නොලොජි එකට අදාළ ඉමේජස් පෙන්වනවා මෙතනින්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉමේජස් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මම මෙන්න මේක තෝරගත්තොත් මේක අපි බලමු කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉමේජ් එක වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉමේජ් එක පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක කට් කරලා ඊට පස්සේ ඔඩියෝ වලට ගියොත් ඔයාට මේකෙන් ඔඩියෝ එකක් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේකේ ඔඩියෝස් අපිට දීලා නැහැ. ඉතින් ඔයා ඔයාගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ ඔඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දිනවනම් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන හැක පහසුකම් පහසුකම් අපිට මේ ගොඩක් ලබා දීලා තියෙනවා හොඳට. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට පුළුවන් ටෙක්නොලොජි කියන එක මේක අපි කට් කළොත් ඊට පස්සේ රේව් එකේදී අපිට හම්බෙනවා ටෙස්ට් එකක් එක්ක ඇඩ් කරන්න ලෝගෝ එකක් එක්ක ඊට පස්සේ වයිඩ් එලිමන්ට් එකක් එක්ක ඇඩ් කරන්න ඒ වගේ chance ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් අපිට favorite. ඒ කියන්නේ මම favorite එකක් දීලා නැහැ. තරුව එතන තියෙන තරුව click කරාම favorite එකක් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න වගේ options ටිකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙන්නේ. මෙතෙන් කැමති එකක් ඔයාලට තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඔය වගේ ඔප්ෂන්ස් ඔයාට දීලා තියෙනවා ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා ඉතින් මේ වගේම ටෙක් වීඩියෝස් මම ඉදිරියටත් කරනවා ඒකෙන් චාපියෝ දැම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න බෙල් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න එතකොට ඔයාලට notification ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකටම. ඉතින් අපේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් ආයිබෝවන් හැමෝටම මම අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා.